Gaur egun biztaleriaren gehiengoak smartphonea doka, baina bertan gordetzen duzun informazioa babestuta duzula uste duzu? Nezuet eskatu duzu i zure pasaitz bat gordetzea? Informazio guzti hori galdu dezakezu ondo babesten ez baduzu. Horregatik biurratxeko egiaztapena aktibatzen erakutsiko dizugu. Erasotaile batek zure korreoa eta pasaitza lortzen baditu, zure informazioa lortzerik izan ez ezan zure mugikorra eskuragarra izan gabe. Bi urratxeko egiaztapen aktibatzeko, lehenik eta behin telefonoko ezarmenetara joango gara. Ondoren Google ezarmenetan klikatu, eta azkenik Google kontuan sartu. Hor gaudela segurtasun atalera joango gara, eta bi urratxeko egiaztapenean klikatu. Horren ema pantai azalduko zaizkigu, eta guk aurrera egiteko botoiari klikatu behar diegu. Lehenik eta behin, gure pasahitza sartzeko eskatuko digu. Hori sartu ondoren, beste lehio bat agertuko zaigu, eta probatu botoiari klikatu beharko diogu. Horren ondoren, gugarela egiaztatu beharko dugu, bai botoiari emanez. Azkenik, beste pantaila bat agertuko zaigu. Gure telefono zenbaki agertuko dena. Horretaz gain, gure kodeak nola jaso nahi ditugun adiaziko zaigu. Testu mezuaren bidez edo telefono deiaren bidez. Bietako bat aukeratu eta bidali botereari ligatu beharko diegu. Orain, egiaztapena bukatzeko kode bat bidaluko digute Google-ekoek. Kode hori hemen gutxunean sartu beharko dugu. Modu honetan. Horren ondoren, urrengo botoiari klikatu eta gude egiaztapena bukatuko dugu. Aktibatu botoiari emanez. Bide amaitzeko, komendio batzuk emango dizkizugu Googleko kontua areta seguragoa egiteko. Lehenik eta behin, garrantzitsua da zure nabigatzailea gunetuta edukitzea. Modu honetan, geroz eta bertsio berriagoa edukita, geroz eta seguragoa izango da zure nabigazioa. Bestetik, antibirusak erabiltza komenigarrea da, informazio bilatzen ari zaren bitartean malgoreak ekiditeko. Eta azkenik, zure pasaitza sendo izatea komeni da. Zenbakiak, txuskulak, minuskulak eta karaktere bereziak uztartuz. Mila esker ikusteagatik.